your kind all over the place singing, We will, we will rock you. We will rock you. We will, we will rock you. Yeah. in the gonna take on the walk someday. You got to 你在这里做什么？晒太阳。好啊。那走吧。嘿嘿。 怎么了你？我最恨人嘴破皮了。我的嘴破皮，这我也不想啊。那干嘛不多擦点润唇膏呢？那就擦。好傻呀！我，我， <laughs> 我。 out in your face. You be